bizni o'zimizni bolalarimiz ishlash kerak mana hozir toshkentda katta o qirq ellik oltmish etajli domlar qurilishi boshladi bir paytlar toshkentda qurib bo'lmaydi buni e, zilzila bo'ladigan yer katta bino ko'tarmaydi sakkiz to'qqiz o'n ikki etaj edi oxiri to'rtta bir e, dom qurildi o'n olti etajli edi undan balandi yo'q edi nimaga aslida nimaligini aytaymi bizda quradigan odam yo'q edi ilmiy asosni pachag'ini chiqarib tashlagan ateistlar dahriylarni tuzumi bizni dabdala qilgan hamma sohamizni falaj qilgan ular ilmiy odam qolmagan hammasi bog'lab qo'ygan bizni rivojlantirmaslik uchun endi toshkent cityda mana murod murod aka quryapti lekin shuni qanaqa quryapti o'zi qurmayapti olib kelyapti mutaxassis turkiyadan olib kelyapti boshqa joydan olib kelyapti bu yerdagi odamlarni tortyapti ya'ni tanlagan pulini so'ragan narsasini beryapti millatga xizmat qilyapti o'sha xizmatini samarasi ko'ring hozir murod bilding desangiz hamma o'zbekiston e, qurilish masalasida shu odam birinchi deydi nimaga ilmga suyangani uchun pulni ayamagani uchun ilmga biz ham shunaqa qilishimiz kerak shunaqa qilsak uzoqqa bormaydi ellik yilda agar biz ilmiy yondoshsak ellik yil ichida hamma sohani ko'tarib yubora olamiz bizda katta potensial bor man ko'p gapirdim buni bizni millatda bitta yutuq bor bizni qonimiz toza bizda haligi hojiboy sal qiziqroq qilib aytgan bizda ishlamay turgan kallalar ko'p deydiyu ishlab ketsami bu deydi xitoylarni shundoq kallasi bor deydi shu ishlab shuncha ish qilyapti deydi bizda katta katta kallalar bor <laughs> ishlamay turibdi deydi agar ishlab ketsa bu o'sha bizni motivatsiyamizda o'zi gap bo'lsin uni qilishimiz hmm. kerak qilishimiz kerak hamma sohada yangilikka o'tishimiz kerak o'zimiz mashinalarni chiqarishimiz kerak qachongacha qarab o'tiramiz bularga yangi qonuniyatlarni topishimiz kerak man e, tabiiy fanlar bilan o'qiydigan odamlarga e, vojib deb bilaman vojib bugungi kunda hozir tok yaxshi bo'lib qoldi lekin gaz uy faqat tok bilan faqat gaz bilan isiydimi boshqa nimadir yo'qmi qidirish kerak shuni fiziklar qidirish kerak ishlash kerak quyosh energiyasi birinchi kashfiyot bizda deyishyapti shuni bizda bo'lgan yaponiyaga sotishgan bizdagilar u yoq bu yoqqa olib borsa ey degan hozir tashqariga chiqib ularda bu kashfiyot rivojlanib hozir quyosh energiyasi tok bilan ishlaydigan narsalar dunyoda eng boy odamlarni qo'lida Televizyona döneceğiz.